On va où Hein C'est une surprise, c'est dit. Un indice. Donne-moi juste un indice, un indice, un, seul, un seul, un indice. On va se promener. C'est tout ce que je peux t'en dire. Ah, je suis content Je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Un câlin, juste un câlin. Oh, ça suffit maintenant Tiens-toi tranquille, sinon on rentre à la maison. Oh, match de foot Je peux les jouer, s'il te plaît, je peux les jouer, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, oui, vas-y. Allez, allez, allez, allez, on y va, on y va, là. Vas-y, Mathieu, au milieu, là. Déborde sur l'aile. Atef, fais pas le perso, là. Ah, bonjour. Non, mais vous inquiétez pas. Hein. Il va être bien, ici. Eh ben voilà Ouais, bien Joli dribble. Hein. Votre ami est légèrement envahissant, un peu trop affectif. Mais lui, vous ne pouvez pas le larguer n'importe où. Allez, petit, reste pas ici. Allez, viens. En France, ce sont 100 000 animaux qui chaque année sont abandonnés et recueillis par des refuges manquant lourdement de moyens. Pour les aider à continuer, soutenons-les.